爱你为怎样？不肯接受我的爱？你不肯接 苦，你若是对我全然无趣味，谁在你，谁在你啦，我为你痴情，哪有啥？ 到一处会心所爱的人，你的态度，你的眼光实在真冷淡，你的心。 变化，你若是对我真正无注意，谁在你，谁在你啦？你我是管系，那有啥？